umwana w'umugisha yes yes haleluya yes eh! sinzi uko ubigenza sinzi uko ubigenza mwami sinzi n'uko ubikora icyo gusa sizukubigeza sizukubigeza sinzi n'ukubikora sinzi n'ukubikora chikuna icyo nzi ni uko biratungana nta kikunanira doesn't know tugeze mu masezerano y'ibyo wavuganye n'imitima yacu mana imvugo yawe ni ihame iyo uvuze biraba mwami iyo utegetse birakomera uyu mugoroba turakwiringiye imitima yacu irakwiringiye imitima yacu iguhanze amaso mwami reka twongere tumukomere amashyi uwo mwana w'abana twongere tumukomere amashyi arabikwiriye ni ukuri arabikwiriye <laughs> bibiriya ivuga ngo bamwe biringira amagare n'amafarashi abandi bakiringira imiryango ikomeye ariko twebwe tuziringira uwiteka imana yacu kandi niko biri kubera ko ntiyigeze idukoze isoni Hallelujah. Hallelujah. imana ntiyigeze idukoze isoni niyo mpamvu Dema kuvuga ineza y'imana amateraniro azamura amaboko y'Imana icyubahiro tuyazamure twese muzamure ibiganza <laughs> tugiye kuvuga ineza y'Imana umuntu wese uri hano bamuha mikorofone bakamuzana imbere wavuga ineza y'Imana n'iby'Imana yamukoreye ntabwo twataha twamara icyumweru cyose turimo hano turi kuvuga ineza y'Imana ariko kubera kutabitahura no kubitekereza dutinze hari abantu bamwe bazamapfa kuririmba nyine zavuga iyo neza ukazasa mutegereje ikindi kintu utagihari banasifuye sana n'ibiri inyuma ntibivuga ineza y'imana dukomere imana amashyi imana yagize neza dusubiremo tuvuge ngo nzavuga iyo neza nawe mu mutima wawe n'ubishobora akanwa kawe ijwi ryawe ribihamye jewe ndi umuhamya w'imirimo imana yakoze n'abandi n'abandi n'abandi dufatikanye tuvuge ineza y'imana Yesu. ukeneye akazi niba ukeneye kwiga sinzi icyo ukeneye nubwo utarakibona hari icyo ufite cyo gushima imana kandi bibiri ivuga ngo iyaduhaye umwana wayo ikunda izabura ite kumuduhana n'ibindi byose twifuza tuzamuke papa tugende tugende eh! mani himbazo <laughs> mana ihimazwe hararuya ganira n'umutima wawe ganira n'umutima wawe twese urubera gitare bazaramya imana uko imana yaguhaye ugukoresha nicyo kizagikora ku mutima w'imana imana ikanezerwa umugoroba ufite imbaraga wanasifiwe sana tuzamure ndere hareruya dusubire tuvuge ngo uhimbazwe nitumara duhimbaza umwanya muto dutanga umwanya tuzamure amaboko tuyazamure yeme tuzamure amaboko turashize haleluya haleluya Jerusalém. yamamare batatu apana umwe apana babiri batatu yesu ni yamamare aritate masira wababwiye <laughs> nimwakira umwuka wera w'imana pentekoste yinjire mu buzima bwawe aha twagiye papa twagiye umwanya wagiye pasi sigaje indirimbo nka zitatu cyangwa zine n'umukunda ni muri pentekoste isana imyambaro n'imigisha y'abariho ibyo ibyo yakoze n'ibyo bikomeye urumunya urumunya amahirwe kubwirubeka tuvuge ngo niwo ushigikiriza intambwe zanjye turirimbe sebeni mwene tumara duhereze umushumba umwana Ei, se ji ikiri hafi ariko cyane cyane ji nizigira nka ritime hari icyo bitwaye yeme twababura hano tukaza izi senti ziteretse ahangaha bamwe bosubirayo mwabuze abacuranzi imana ibamugisha curanga sebeni papa jewe ndacyari ku neza y'imana sawa sawa sawa sawa ubuntu bwawe nibwo bwangiza uwo ndiwe mana ubuntu bwawe nibwo bwanzuye mana we umutima mukunzi mwiza erishadayi erohimu jehova kibe emmanuel wowe nyiri ububasha wowe nyiri icyubahiro mana nyiri inganjiyo mana nzima wowe mukunzi mwiza El Shaddai, Elohim, Jehovah, Emmanuel, Emmanuel, Nyirububasha, Nyirububasha, Nyiricyubahiro, Nyiricyubahiro, Mana Nyirikashi, Nyirikashi, Mana Zima, El Shaddai, El Shaddai, Elohim, Jehovah, Sohora, Sohora, Mama, mama, say, mama, mama, say, mama, mama, say. bose aho mwese bishop hano habaye iki ah, ndashima imana cyane ku bantu bangana batya cyane cyane muri ino minsi turimo kwitegura umunsi wa pantekote Um, naje nsenga imana cyane ngo umwuka amanuke amanutse agafata abantu bangana barya kabisa cyaba ari ikintu gikomeye cyane hareruya reka rero nihute ubwo hari igitaramo uh, nganira na bishopu naramubajije ndetse mushaka ko nzigisha ku kigiye nkunze kubaza abapasitori iyo ngiye kwigisha ahantu hari ibintu njya nanga hari abantu bakubwira ngo ngo umwuka azakuyobore nkawe ntoya ngewe kuva imana yaraguteruye kugira umuyobozi w'itorero ubwo ni wowe umwuka azajya abwira ibyo ukora hanyuma ngewe mba umugaragu wawe nze nkora ibyo wambwiye kuko buriya hari igihe umuntu akubwira ngo ngo umwuka yambwiye ngo nze vuga ibyo kandi rwose ukuvuga ko atajya abivuga ariko hariho n'igihe umuntu aba yagize ubunebwe bwo gutegura akitegurira ibyo akunda akaba aribyo yigisha abantu kuko ari byo akunda ariko ibyo Bishop yampaye kwigisha yarambwiye muzigishe kuri promise yabyanditse mu cyongereza promise of the holy spirit isezerano ry'umwuka wera hareruya ndagira ngo tubanze dusome ijambo ry'imana kuko iyo umuntu ashaka kwigisha neza nanone niho ahera kuko iyo utangiye uvuga rimwe na rimwe wibagirwa gukora ibintu uko wagombaga kubikora turasoma muri yoweri Um, abafite izi bibiriya z'ikinyarwanda zijya zitandukana n'iz'icyongereza abafite iz'ikinyarwanda yoweri turasoma mu bice bitatu kuko mu z'icyongereza n'izindi biba yoweri ibice bibiri uh, guhera ku murongo wa makumyabiri n'umunani ariko muri izi z'ikinyarwanda ni ibice bitatu kuva ku murongo wa mbere haravuga ngo hanyuma y'ibyo nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose abahungu banyu n'abakobwa banyu bazahanura abakambwe banyu bazarota n'abasore banyu bazerekwa ndetse n'abagaragu banjye n'abaja banjye nzabasukira ku mwuka wanjye muri iyo minsi nzashyira amahano mu ijuru no mu isi amaraso n'umuriro n'umwotsi ucumba izuba rizahinduka umwijima n'ukwezi kuzahinduka amaraso uwo munsi mukuru w'iteka uteye ubwoba utaraza kandi umuntu wese uzambaza izina ry'uwiteka azakizwa kuko isiyoni ni yerusalemu hazaba barokotse nk'uko uwiteka yabivuze kandi mu barokotse hazabamo abo uwiteka ahamagara hareruya iri ni isezerano ry'umwuka wera ariko reka dusoma andi magambo nabwiye ko nyasoma nk'uko bishop yayampaye kandi niyo ndibwigisheho yohana ubutumwa bwiza bwa yohana ibice cumi na bine ah, turava ku murongo wa cumi na gatanu aravuga ngo nimunkunda muzitondera amategeko yanjye nanjye nzasaba data nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose niwe mwuka w'ukuri ntibishoboka ko ab'isi bamuhabwa kuko batamurora kandi batamuzi ariko mwebweho muramuzi kuko abana namwe kandi azaba muri mwe sinzabasiga nk'imfubyi ahubwo nzazaho muri reka ngarukiriza aha ndagira ngo murebe muri ibi bice byose twasomye ikintu cya mbere nshaka kuvugaho ni uko umwuka wera niwe nabuze ijambo nshobora gukoresha mu kinyarwanda nararibuze uzaribona azarimbwire niwe perisoni ubihinduye mu kinyarwanda avuga ngo niwe muntu ariko persone si umuntu kuko umwuka wera ntabwo ari ikintu umwuka wera ntabwo ari imbaraga abantu benshi iyo bavuga umwuka wera bamwitiranya n'imbaraga atanga ndetse ni nacyo gituma abantu benshi bakunze kwibanda cyane ku mpano ze kuruta uko bibanda kuri we ubwe hareruya abakristo benshi iyo bavuga n'iyo bavuga ibijyanye n'umwuka wera bakunze kwibanda cyane ku mbaraga z'umwuka n'ubutware bw'umwuka n'ibitangaza by'umwuka ariko ntabwo ari kenshi bibanda kuri we ubwe reka mbakoreshereze ikigereranyo kibafasha kubyumva uko abakristo bafata umwuka wera ni nk'uko abakobwa bamwe na bamwe muri uyu mujyi bafata abahungu hari abakobwa bakora risaci ku muhungu bakabanza bakamenya ikofi ye uko ingana bakamenya niba afite inzu cyangwa afite imodoka mbese bakabanza bakamenya ibyo afite akaba ari byo bakunda aho gukunda nyirabyo n’abakristo benshi ku mwuka wera bakunda impano z'umwuka bakunda ibitangaza by'umwuka ariko ntabwo ujya wumva bavuga ngo ngewe nezezwa n'umwuka wera aze pese n'imana burya kenshi yabwiye abantu ngo mujye mushaka mu maso hanjye umwanditsi wa zaburi yaravuze ngo umwana waravuze ngo dushake mu maso hawe ngo none mu maso hawe ndahashaka ariko abantu benshi bashaka ibiganza byayo bashaka iby'itanga bashaka ubukire bashaka imodoka bashaka ibintu ariko gushaka imana ubwawe ukavuga ngo mana ndaje nkwicara imbere nkunezererwe nkube iruhande mu ngemo aha uzareba abantu benshi iyo bagiye gusenga basengera ibintu ngewe bimwe mu bintu bijya binezeza ni iminsi njya mfata ntacyo ngiye gusaba nkabwira imana uyu munsi nje kwicara imbere yawe ubyumve ko ntacyo ndimo kugusaba ndaje gusa ngo nezererwe kuriho nanjye mbe muri perezidanse yawe kandi niba hari ibihe nungukiyemo nagukiyemo naboneyemo byinshi ni ibihe nagiye gushaka imana ntagiye gushaka ibyo itanga kuko uragenda ukicara ukanezererwa imana ikakunezererwa wajya guhaguruka kera najyaga njya kwa nyogokuru najya kuvayo akambwira ngo umwana wawe ngo nta mwana uva ku mubyeyi ngo agende ntacyo amuhaye akagupfumbatiza ikintu hari igihe ugenda ukanezererwa imana gusa ikavuga ngo kuva waje hano ntusabe ibintu ukansaba kureba mu maso hanjye ukansaba kubana nanjye gusa reka nanjye nkupfumbatize ikintu gisohokana buriya rero n'umwuka wera nkunda n'amagambo yose yakoresheje avuga umwuka wera nahoze mbyigisha kare mbabwira buriya ijambo imana yakoresheje iha adamu umugore niryo yakoresheje iha abigishwa umwuka imana yaravuze ngo ntibikwiriye ko uyu muntu aba ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine reka tumuremere umufasha umukwiriye hano yesu aravuga ngo nanjye nzaboherereza umufasha kandi nimwitegereza neza muri biri uzasanga n'umwuka wera agira amasantima arababara arashavura ariko ibyo si byo ndimo kwigisha uyu munsi ndimo kwigisha ku isezerano ry'umwuka wera hareruya nimwitegereza muri biriya zanyu nk'uko twamaze gusoma muzabibona neza yuko iteka ryose imana igenda itera abantu umwete wo kugira ngo bashake umwuka bashake umwuka be gushaka iby’umwuka atanga ahubwo bashake umwuka w'ubwe bakunda umwuka paul yabyanditse neza aravuga ngo urukundo ubuntu bw'umwami wacu yesu kirisito n'urukundo rw'umwuka we n'urukundo rw'imana data ariko no gufashwa n'umwuka wera iyo translation ntabwo iri correct mu gifaransa baravuga ngo era communion avec mu cyongereza bakavuga ngo in the fellowship of the holy spirit ni ukuvuga ngo kugirana ubusabane n'umwuka wera hareruya nibyo tugiye kureba kuki rero bimeze bityo Point ya mbere ngiye kuvuga icya mbere iteka ryose imana igiye gukora ikintu gikomeye ibanza kohereza umwuka wera kandi akaza aje kuhaguma ntabwo aje gusura azaje kuhaguma perumanenti rezidensi akaza aje gutura amen hari ahantu paul yandikira abakora ngo ntabwo muzi yuko iyi mibiri yacu ari insengero z'umwuka wera ni ukuvuga ngo umwuka wera araza akaba resident permanent resident muri wowe agatura ukaba muri we nawe akaba muri wowe hareruya murebe reka mbahe ingero zigera nko kuri eshatu hanyuma njye ku ngingo yindi nababwiye ngo iteka ryose imana igiye gukora ikintu gihambaye ibanza kohereza umwuka wera ubwa mbere imana irema isi bibiriya iratubwira ngo isi ntiyari ifite isura ngo ntiyari ifite ishusho ngo ndetse ngo yari iriho umwijima ngo hariho n'ikintu cy'amazi mu yandi magambo hari hakonje hari hijimye hasaga nabi hanyuma ariko bakongeraho ijambo rikurikiraho ngo ariko umwuka w'uwiteka yagendagendaga hejuru y'amazi mwabuze ngo arebe ariko kubera ko nicyo kintu cyazanye impinduka njya ntekereza umwuka abundikiye ikigi kinini cyitwa isi nkunda gukoresha icyo kigereranyo murabizi inkoko iragenda igatera amagi ugiye ukamena igi usanga mu igi imbere nta kintu kiba kirimo uretse amazi y'umuhondo n'andi y'ururendata ari enkorora si byo ariko inkoko iragenda ikicara hejuru y'iryo gi ririmo amazi gusa ikicaramo ikajya ivuga ngo mu minsi makumyabiri n'umwe ukabona muri rya gi ryari ryuzuye amazi hareruya hasohotsemo umwana w'inkoko ufite amababa ufite umunwa ufite amagufwa ufite amara ufite n'igifu bitari muri ya mazi ubundi utabonaga byavuye hehe umwuka wera igihe ya nkoko yari ibundikiye ryagi hari ubuzima bwari burimo kujyamo igihe umwuka yarabundikiye isi hari ubuzima bwari burimo kujyamo hareruya icyo ni cyo umwuka wera akora njya nubona ubuzima bwijimye ukabona itorero rikonje ukabona urugo rutagira gahunda jya usenga mugire perumanensi y'umwuka wera kuko umwuka wera naza ikitari gifite isura ikitari gifite icyerekezo kitari gifite uburyo kirahinduka hareruya kandi ikindi cya kabiri gituma iteka ryose bibiriya yensisita ku mwuka wera burya ikintu imana yakuye mu isi mbere y'uko isi irimbuka yahakuye umwuka wera kuko nimusoma mu gice cya gatandatu cy'itangira imana iravuga ngo mva ngo aba bantu ku murongo wa gatatu ngo imitekerereze yabo ihora ari mibi ngo umwuka wanjye ntazahora akirana n'aba bantu akamuhamagara akavuga ati holy spirit come back baveho barya icyo gihe umwuka we yaravuyeho isi ihinduka kahebwe niyo mpamvu dawidi amaze gukora icyaha yasenze imana ngo imana umbabarire umpanisha ibindi bihano byose muze kureba za buriya mirongo itanu na rimwe umurongo wa cumi na kabiri umpanisha ibindi bihano byose ariko umbabarire ntunkureho umwuka wawe kuko yari abizi neza yuko umwuka wera namuvaho ya feva yose yajyaga agira za mbaraga yajyaga agira bwa buhanzi yajyaga agira kwa kunesha yajyaga agira byose birahita bigenda kuko ibanga ryari mu mwuka wera hareruye abayobozi bose muzabona muri bibiliya abo yahamagaye ikintu cya mbere imana ikora ku muyobozi irabanza ikamwihishurira yarangiza ikamubwira icyo imuhamagariye yarangiza ikamushyiraho umwuka wera ikamubwira ati go and do it genda ubikore kuko ubwo uri hamwe n'umwuka byose bizakunda hareruya muzafate ingero mu bacamanza umucamanza wese imana yahamagaye bibiri iravuga ngo nuko umwuka w'uwiteka amuzaho cyane ngo arahaguruka akora iyo mirimo amen kugeza n'aho mu gihe cya mose igihe ba besareri bendaga gukora ihema ry'ibonaniro imana yavuze ngo natoranije besareri mushyiraho umwuka wanjye kugira ngo agire ubuhanga bwo gukata n'ubwo kubaza n'ubwo gucura ngo kugira ngo azareme ihema hema nta muntu n'umwe wakoreraga imana itabanje kumushyiraho umwuka wayo n'abahanuzi petero arandika ngo bavugaga babwirijwe n'umwuka hareruya ariko ikibazo dufite muri iyi minsi murakizi mu itorero icyo ngicyo twa niyo tuvuze ku mwuka wera ni nk'amatsiko ni nka filime buriya impamvu isezerano ry'umwuka wera imana yagiye irigarukaho ndaje aba nabyo mvuga n'iyo ngingo ya gatatu buriya mu bantu bigishije ku mwuka wera uwa mbere ni yesu yesu yagarutse ku mwuka wera inshuro nyinshi undi wamuvuzeho cyane ni paul kandi nimwitegereza abo bantu babiri yesu yagendeye mu mbaraga z'umwuka wera paul yagendeye mu mbaraga kuruta n'abandi burya mu bantu mu isezerano rishya banavugwa cyane uwa mbere ni yesu birumvikana kuko na ba paul niwe bavugaga nawe natwe niwe tugomba kuvuga ni nawe ubatiza mu mwuka wera ariko paul yafashe ubutumwa bwiza abukura ku nkengero za isirayeli arabutwara aburenze uburayi bwose bugeza ku ndunduro yabwo muri sipaniya muri bukayandikira aboromo yaravuga ati ubutaha nzanyura iwanyu njya muri sipaniya bamwe bemeza ko yagiyeyo abandi bakavuga ati wenda ashobora kuba ataragiye ariko ikigaragara ni uko nibura yageze i roma ba petero bagiyeyo banyura mu nzira yanyuzemo mbere ya hareruya kubera iki kubera izo mbaraga z'umwuka asengera abefesi akavuga ngo njya mbasengera cyane njya mbibwira abakirisito n'abo duterane iwacu njya mbabwira n'igihe iyo nsengera abakirisito nkunda gufata aya masengesho paul yasengeragaho ati ndabasengera cyane ati mbashimira imana mu befesi ibice bibiri kuva ku murongo wa cumi na gatanu ngo njya mbashimira imana cyane ngo nkabasabira uko nsenze ngo imana ibahe umwuka w'ubwenge n'uwo guhishurirwa ngo mumenye neza ngo muyimenye ngo mumenye n'ibyiza n'ubwiza bw'ibyo yabibikiye ngo ariko ngo mumenye cyane imbaraga zisumba ko dushobora kumenya imbaraga ubwinshi bw'imbaraga izaha twebwe abizeye ngo arizo za zindi zazuye Kristo mu bapfuye zimuzamurayo zimwicaza iburyo bw'imana areruya iyi ngingo ariko mujye mugitekereza nanjye ndabasengera ngo imana ibahe uwo mwuka w'ubwenge no guhishurirwa kuko umunsi abakristo bazabyumva bakamenya ubwinshi bw'izo mbaraga zakoreye muri Kristo ubwo yamuzuraga mu bapfuye ariko murabyumva yamanutse atya agera ikuzimu ikuzimu habaho zimuzamurayo babona ararenze yicara iburyo bw'imana data imana ikavuga ngo izo mbaraga nizo zikorera muri twebwe abizera hareruya ariko ikibazo kirimo murakizi abakristo benshi bakunda kubyumva gusa bakagarukiraho hari umugabo muri ba bandi bita ba finambilisite ba finambilisite ni abantu bagenda ku tugozi dutendetse nko hejuru kuri kiriya gisenge akazamuka yo afite ahantu ari bwurire nkariya hirya bakamubona agenda kuri ako kagozi ni agatsinga akagendaho gutya akagera hakurya kongera agahindukira agakata uwo mufinambirisi rero ngo ye impuresiyanaga abantu akagenda kuri ako kagozi akirukankaho akagenda yagera hirya akirukankaho akagaruka hanyuma agiye kurangiza ashyiraho ingorofani arayicunga kuri ako gatsinga kuri ako kawaya arayicunga yigeze hakurya arahindukira arongera arayicunga abwira abantu ati muremera yuko nshobora gucunga ino ngorofani ikora aka kawaya bati twabibonye ubikora muremera ko nshobora gushyiramo n'umuntu nkamucunga bati cyane ntihagira umukandida umwe uza hanyuma mucunge mu batoya twebwe turabyemera ko ushobora kumucunga ariko ntabwo haha ibyo uya abantu benshi ibintu by'umwuka bicara bakora akazi ko kubitangarira ngo abantu bari mu mwuka ngo barakora ngo uwashobora kuba wowe kuko mu isezerano twabonye imana yatanze muri yoweri yaravuze ngo mu minsi ya nyuma nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose barimo nawe nanjye hareruya ngo kandi nasuka umwuka ku bantu bose ngo abasore banyu bazirikwa bazagira vijinizi abasaza nkatwe tuzaba turyamye tuzarota <laughs> ibyo bintu ndabikunda cyane ni abasore bazagira vijinizi yewe ntabwo ngikeneye vijinizi ngo nzikoreshe iki zo kumfana nzagira durimuzi njyame nduhukeye njye ndota mubikora ariko icyo nera kubabwira nuko uko azasuka umwuka ku bantu bose twagombye kubishaka twese ni ikintu cyatumaga yesu yigisha cyane ku mwuka wera kwari ukugira ngo abigishwa be bagira inzara n'inyota byo kuzura umwuka kuko atangira ubwa mbere yesu yigejeje ku mwuka wera wa mbere wabitangiye muri icyo gihe nimureba mu isezerano rishya isezerano rishya ritangira nk'isezerano rya kera isezerano rya kera ritangira umwuka atwikiriye isi itagira isura isezerano rishya ritangira umwuka wera atwikiriye umukobwa utararyamanye n'umugabo havukamo umwana hareruye ariko uwo mwana igihe igihe nyina yari amutwite mariya ngo afite inda y'ukwezi kumwe ashobora kuba yaragize isoni akavuga ati iyi nda ngomba gushaka aho njya kuyihisha reka burya ntabwo byari bimworoheye uzi gutwita utararongoye nubwo yosefu yamukavarinze ariko baravuga ati rwose noneho biriya bintu byo hirya hari iwabo wa mariya uzi ko bavuga ko wa mukobwa wo kwa kana katwite bamwe bakavuga ati nyamara ni yuriya muhungu bagendana abandi bakata yuriya muhungu wabyaye ati yuriya muhungu ntabwo ari iye umukobwa wese iyo yatwite niyo yaba yatwitiye fiyanse we ntabwo abantu babyemera ko ari iye baravuga ati buriya ni ikigabo cyayimuteye kimwomeka kuri uriya muhungu noneho tekereza yosefu we arabizi marayika yarabimubwiye ariko cya mbere yabimubwiye mu nzozi amen ni mu nzozi ntabwo yaje ngo bibonanira mukoreho ashobora no kuba yajyaga abyuka akabatera ariko buriya ubundi ko zari inzozi ni iki kimbwira ko ibyo narose byari ukuri ariko icyo si cyo kibazo noneho tekereza mbona abahungu b'abajene bakunda kwicara hirya mfatira umwe muri aba bahungu babone fiyanse waratwite azabwire pasita nyogwa wa bishopu rero fiyanse wanjye aratwite ariko ntabwo ari inda y'undi muhungu ni umwuka wera wamutwikiriye <laughs> ah, bishopu yababwira ati shawe wagiye ubeshya ibindi buriya nibwira yuko kiriya gihe cyari kigoye mariya ariko reka ibyo mbisimbuke kuko hari igihe njya nicara nkatekereza ibintu nkagerageza kwishyira muri kontekisite abona ko bitari byoroshye aragenda ageze kwa elizabeth umuntu wa mbere wamuhaye courage haleluya aragenda ageze kwa elizabeth no kwa elizabeth ntibyari byoroshye kwa elizabeth nawe yari umukecuru urengeje imyaka muri za mirongo irindwi na umukecuru wa mirongo irindwi nawe utwite nabyo biba ari ikibazo muri karitsiye kagaragaza uriya mukecuru <laughs> uriya mukecuru wo kwa zekariya yarwaye ikibyimba mu nda none arimo arabeshya abantu ngo afite umwana ariko ikintu cyiza kirimo ngo mariya yatungutse mu muryango avuze ati abo kwa zakariya muri aho yohana byumva kararavuga ati iryo jwi rivuze rije ritwaye undi mwana uri sipesho ngo yohana kubita kiribite mu nda elizabeth yuzura umwuka arahanura rero kugira ngo umwuka wera tumubona arimo gukora mu buryo buhambaye hanyuma yohana amaze kuvuka yuzura umwuka njya mbyigisha abapasitori nk'abantu nushaka ko itorero ryuzura abantu niyo mpamvu natangiye mbaza bishop ntabwo noneho habaye iki ah, nushaka ko itorero ryuzura abantu uzasenge ryuzura umwuka yohani umubatiza yuzuye umwuka yigira mu butayu ntigeze avuza buvuzera ntigeze amanika icyapa abantu bose barahurura kuva i Yerusalemu kugeza barahurura baza kureba uwo muntu urimo kubwiriza mu butayu kandi nta nubwo yari yambaye neza bihambaye ngo yambaraga umwambaro w'ingamiya awukenyeje umushumi rw'ingamiya umuntu urya ubuhura n'abantu bari kwibwira ko ari umusazi n'inzige umuntu utungwa n'ubuhura n'inzige <laughs> bigakurura abantu b'abahanga abanditsi n'abafarisayo ndetse bakajya no kubatizwa kuko yari yuzuye umwuka hareruya ariko atangira kubwiriza aravuga tumva ngewe ndimo ndababatiza mu mazi umuntu wa mbere watangiye kwamamaza umwuka wera yohana umubatiza akavuga ngo ndimo ndababatiriza mu mazi ariko uyu nguyu we uje azababatirisha umwuka n'umuriro hareruya mu yandi magambo ndimo ndabafata nkabashyira mu mazi mukavamo mukonje mutose ariko uyu we naza azabatiza mu mwuka muhaguruke mwuzuye imbaraga n'umuriro hareruya iyo ni publicite nziza njya mbwira abantu nkabwo ikibazo dufite muri ino myaka turimo twarize twarize dufite lisanse dufite masitazi dufite dogitora nubona umuntu ufite dogitora wuzuye umwuka uzashima imana ufate n'umunsi w'amasengesho cyane cyane iyo afite dogitora muri teoroji ibyo byo biba ari ibindi kuko umuntu amara kubona dogitora akibwira ko byose abizi azi gufata amagambo akayasatura nk'uwasi inkwi akakubwira ati ijambo mu kigiriki rigizwe n'amagambo abiri ati uruhande rumwe ni makoro ati ahandi ni tumiya akaba ararisatuye wowe udashobora no gusubira mu byo avuze akakwempuresiyona akagutangaza kuko yasomye ibitabo byinshi bimwe muri byo byari binini ibindi byari bitoya hanyuma akumva ari satisfayidi kubera ko yabempuresiyoniye ntabwo ari cyo Yesu yadutumye gukora nushaka guhindura abantu ujye wuzura umwuka kuko ntabwo wowe niyo wabwiriza gatanu yohana yabivuze neza aravuga ati igenda ndimo ndababatiza mugasohoka mu mazi mukonje ariko uyu we naza azamanura umwuka n'umuriro muzavamo mushyushye muhinduke hareruya na yesu ubwe yarabyivugiye abwira abigishwa be bayidewe nshaka gukosora akantu abantu bajya bavuga yewe ntemeranya nabo abantu barakubwira ngo petero ntabwo yize ngo na ba yohana ntabwo bari barize n'indi we petero yari afite bacaraza muri degree yari afite bacaraza digiri ivuye mu ishuri risumba andi yose umyaka itatu bamaranye na yesu bagendana umunsi ku munsi ubundi se bacarazi tuyimaramo imyaka ingahe mu ishuri tumara imyaka itatu twiga muzanshakire ishuri mwizemo porofesa akakwigisha ukuntu umuntu agenda ku mazi mwirutse twebwe twagiye kwiga muri piyase cyangwa twize muri akite cyangwa muri eyasese porofesa araza twigisha uko bagenda ku mazi petero we yarabyize we yagenze ku mazi muzambwire iryo shuri mwabyize mwebwe ngo petero ntabwo yize ngo yari umuswa aho yavuye ni ukuroba amafi nanjye navuye mu waragira inka twese dufite aho twavuye bamwe mwavuye mu mibande y'imisozi abandi bavuye mu mu nkengero zayo buri muntu wese agira aho ava ba petero bavuye mu mafi ariko bajya mu ishuri rya teoloji bigishwa n'umwarimu usumba abandi barimu bose bigishwa n'umwarimu wuzuye umwuka arabasengera buzura umwuka arangije anabakorera revijeni iminsi mirongo ine ngo basubiramo kuva kuri mose na zaburi n'abahanuzi bose ngo abigishe ibyanditswe byera byose arabanza agenzura ko babyumvise arababwira ati ibi ni nababwiraga izi nizo zo nyigisho muzigisha kandi zose mujye kubwira abantu ko muri jyewe ariho abantu bazabonera agakiza ngo petero ntiyize yewe nyavuga nawe yomba mba naravutse mu gihe cye nkigira ku mwigisha usumba abigisha nkamubwira ngo ubigenze ute uzi ko bajyaga biga bakirukana umudayimoni yabananira bakababwira ati ariko kuki twamwirukanye bikatunanira ni bangahe watunaniye mu madayimoni ari hano hanze amadayimoni yaratunaniye ariko ntidufite uwo tubaza uzi impamvu kubera ko tumeze nk'imfubyi badusigiye umufasha kuko hariya mu magambo twasomye yesu yarabwiye ngo uyu nguyu naza hareruya ngo nzaboherereza umufasha wo kubana namwe ibihe byose niwe mwuka ukuri uyu nguyu ngo azabigisha ngo ndetse azazaho muri agumane namwe ariko ntabwo tujya tumubaza ibintu biradushobera mu itorero byaba byanze tukajya muri rgb bakabikemura nka rgb nyine ariko wese yadusigiye twagombaga kugisha inama tumushyira ku ruhande tukajya gushaka abafite phd muri administration tukajya gushaka abakonsalitenti bafite doktora muri misiyoloji muri ariko rero ubundi imana yari yarabikoze iravuga ngo ntabwo nzabasiga nk'imfubyi dore uwo muzajya mubaza n'ibibananira abigishwa ba Yesu bize mu ishuri aho byabananiraga bakamubaza ati tubigenze dute ati bene uyu mudayimoni ntakurwamo n'ikindi uretse kwiyiriza ubusa no gusenga <laughs> hareruya petero abona yose agenda ku mazi aravuga ati ariko se birashoboka ko umuntu agenda ku mazi nagenze ngende ati tera intambwe nkwereke kubisa intambwe ku mazi aratambutse birakunda kuko bari kumwe n'umwigisha usumba abigisha ariko arangije aravuga ati iki bizabagirira umumaro nuko ngenda uyu nguyu nkoresha ibi ngibi nkamubaha namwe agakorera muri mwebwe hareruya kuko muri kiriya gice kikibanziriza ngo ni ukuri ni ukuri ndababwira yuko unyizera imirimo nkora nawe azayikora ndetse azakora n'iyiruta kuko njya kwa data kandi icyo muzasaba cyose mu izina ryanjye nzagikorera kugira ngo data yubahirizwe mu mwana we nimugira icyo musaba cyose mu izina ryanjye nzagikora hareruya reka nihute ubwo hari igitaramo ntaza kukibangamira wowe muhumwe nta gahunda afite yo gutinda kuko ibyo nateguye niko bingana iyo birangiye ndekeraho urumva yesi aduhaye isezerano aratubwira ngo uko mwabonye nkora ibyo mwabonye nkora bigakunda namwe muzabikora tubuzwa n'iki murabizi ngiye kukibabwira hari umunsi nafashe amasengesho y'icyumweru ndagenda mbwira imana umva rero mana uyu munsi njenje kandi ndava hano wakoze ikintu muri jye ndambiwe irivugabutumwa ry'umukonjera ndambiwe irivugabutumwa mbwiriza abasazi buzuye imbere y'urusengero indaya zuzuye muri karitsiye ntihagire ikintu gikoreka ugomba kumpa imbaraga nasohoka hano na satani akabimenya ko zaje <laughs> namaze gusenga imana irambwira ngo ke icyo cy'ubukiretse ntacyo nzaguha ntacyo ndi buguhe kandi yampaye igisobanuro nsanga ari cyo imana irambwira ngo izi mbaraga usabye nziguhaye inamba wani naba nguciriyeho iteka ry'urupfu ngwaye ah, imbaraga nk'izo yesu yari afite zizura abarazaro n'abandi zivuga ijambo umuntu agakira utagombye no kujyayo nazongera kukubona ah, ndabitekereza nawe uzi ko byaba bitoroshye urambona rero mpagaze hano nubwo muri benshi se nawe wanagiye muri amerika gusengera umuntu urwaye kansa aho ndi buvuye banteye akantu wabonye ko abakozi b'imana benshi iyo twabonye imbaraga twongeramo na bizinesi izi mbaraga nziguhaye ntabwo wajya uzigurisha ndabitekereza ndavuga simbizi kuko nanjye siniyizi neza ntabwo reka nkubwire burya ntabwo uramenya icyo wakora baziguhaye kuko ntibigeze uzigira abantu benshi barakubwira ngo njyewe nca bugufi rero ngo ntabwo nagira gute bazakuzamureho gatoya tuzakubona hari abantu nzi benshi bacaga bugufi babahaye agatayitoro gato yiswe bishop wajya ujya no kumusuhuza kandi uwo bishop nta nubwo arazura n'inkoko ngaho tekereza rero mvuga ijambo rimwe abapfuye bakazuka eh. nanjye sinajya nikoraho imana irambwira ngo uranyizeza kwiza imbaraga nziguhaye utazonona burya ikizakubwira ko yesu yari imana ntimuzareba ibyo yakoze muzarebe ibyo atakoze umuntu washoboraga kuvura abarwayi avuze ijambo rimwe gusa ntakore faith clinic ngo ashyireho sokereteri na kontabure bajye baza batanga amafaranga bajya gukora umurimo naza avuga ijambo rimwe abiyandikishije bose bakire ntayo yigeze akora umuntu washoboraga gutubura imigati iryoshye ntakore fesi bekari uwabiha umwe muri twebwe ngo murebe amahano twakora amaduka menshi yafunga kuko imbaraga twazikoresha tukagenda tugatoranya parufe nziza ihumura neza tukateraho izina ryanjye hasigaye nkamuritipuriya nkajya nza nkasenga gusa ngacishaho ibiganza hasigaye bagasigara bacuruza nanjye nkajya gukora umurimo w'imana ah, niba mbeshya muzagenzure muzabona ibyo imana yambwiraga ariko yarabimbwiye ndabisobanukirwa irambwira ngo kandi n'iyo ibyo utabikora naba nguciriyeho urubanza rwo gupfa mu mubiri ngo uzi ko burya na yesu yajyaga ahunga abantu kubera imbaraga zamubagamo barazaga bakamwikubitaho imana irambwira ngo ntabwo wazongera gusinzira ndamutse nziguhaye nta nubwo wazongera kurya nta nubwo wazongera kuruhuka mu cyumweru kimwe baba bakujyanye irusororo abana baguze ko ari byo n'ubu iyo ndebye waza kundeba kandi ntawe ndasengera ngo akire uzaze ku biro byanjye urebe umurongo uba uhatonze wagira ngo ni kwa muganga kubera karimi gusa none wongeraho imana ishyizemo n'igitangaza <laughs> oh. <laughs> buriya hari ibintu imana itadukorera ariko ntihangane ugatera mbwira ngo ikindi uri umupasitori nubwo mufite urusengero runini ubundi nguhaye izi mbaraga kigali yose ikaza ikageza guteranira i remera mu giporoso wabicaza he ko naba nashinga itorero ryanjye usanga nibyo si byose so abantu ngo bishop kugira ngo abantu buzuyemuha bose ni abahano sinzi cyabazanye kirahari ariko ndagikeka ngaho uze kubabwira utabatari abo muri muri fosiko yamumanike turebe uraza kubona unanarebye neza nabona harimo n'ab'iwanjye we nta shyari mfite baje baje kwiyumvira ijambo ry'imana kuko iwacu nta gahunda zihari uyu munsi ariko icyo ariko icyo ndimo kubabwira tekereza umujyi wose waje ukikubita hano kuri fosiko abantu bose kubera ko bishop imana yamuhaye imbaraga zo kuzura abapfuye no gukiza abarwayi kandi bifatika buriya rero ariko imana yarabisobanurira irambwira ngo nimugende musenge genda usengera abapastori bose bitiriwe izina ryanjye umunsi muzahuza umutima mugasenga mukundana mugafatanya mukumva ko mwese muri abakozi banjye ngo izo mbaraga nzazibaha nzibahere hamwe ariko ariko mube mwiteguye kuba ari igihe ubategeka aho kugira ngo mwikorere ibyo mushaka kandi nimumbwire umunsi ibyo bizakunda ko niba hari abantu bikorera ibyo bashaka ni twebwe abapasitori ba bishopu ba potere uzasoma ibyo Yesu yakoze ubigereranye n'ibyo dukora nibwo uzabona itandukaniro kandi ibyo mvuga uza kungisha impaka ze kuza twicare nkore nkora umurongo uvuge ngo dore ibyo Yesu yavuze dore n'ibyo twe dukora izi mbaraga zirahari umwuka yiteguye gukora ariko nidukora uko ashaka ko dukora amen namwe abakristo umunsi muzemera gukora uko imana ishaka ntimuba abaspekita kirisito twabagize abafana twebwe turi abakinnyi tuyu no mwabaye abafana twe tujya kuri kino kibuga tukiyamira tugakina tukiyatsa tuka hanyuma mwebwe mukajya hano mukadukomera amashyi ntimutekereze ko mwebwe ubundi twe twagombye kuba aba koci akaba ari mwe muba abakinnyi amen eh, ariko ibyo ngibyo reka ne kubitindaho nyuma kugana ku musozo isezerano ry'umwuka wera reka ngaruke ku nyigisho za Yesu nsoza ikintu cya mbere yesu yatinze cyane ku mwuka wera muri yohana ibice birindwi umurongo wa mirongo itatu na karindwi n'uwa mirongo n'icyenda ngo yari yagiye mu munsi mukuru abantu bateranye abayisirayeli ku munsi mukuru w'ingando abagabo bose ryari itegeko bagombaga kuzamuka bakava mu mpande zose za isirayeli bakajya yerusalemu bakagandika iminsi umunani ariko ngo na yesu arazamuka ndetse we yazamutse yihishe kubera izo mpamvu nyine nababwiye arazamuka agezeyo nawe yivanga mu bantu arihishahisha nyine kugira ngo bibe gukomeza kumugora hanyuma ariko ngo ku munsi wa nyuma bimwanga munda: nda arabareba aravuga ati ariko abo bantu iyi ni imihango y'idini gusa babyinnye baririmbye ariko ni imihango y'idini nibasubirayo barasubirayo uko baje ngo arahagararangurura ijwi aravuga ngo umuntu wese ufite inyota aza ahondi anywe ngo unyizera wese ngo imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye ngo ibyo yabivuze abyerekeje ku mwuka wera uwo bamwizeye bendaga kuzahabwa ngo ariko icyo gihe umwuka yari ataraza kuko yesu yari atarahabwa icyuhiro hareruye urumva yesu atangiye kubatera umwete aravuga ati umuntu nagira inyota kandi nugira inyota ni kondishono ni kondisiyoneri kugira ngo wuzure umwuka imigezi y'amazi y'ubugingo itemba iva mu nda gira inyota hareruye arangije ababwira neza impamvu bagomba kwifuza umwuka wera muri yohana cumi na gatandatu aravuga ati uyu mwuka naza kandi azababwira ibyenda kubaho uwazanyubahiriza kuko azenda ku byanjye akabibabwira ibyo data afite byose ni ibyanjye nicyo gitumye uvuga ni azenda ku byanjye abibabwire hareruya birakubwira ngo abasobanurire icyo umwuka azakora kubera iki kubera ko aravuga ati nibasobanukirwe icyo umwuka azakora bazifuza gukorana nawe ni uzemeza abantu ibyaha ubundi igihe si bishinzwe kwemeza abantu ibyaha njya mbona abapasitori mbavugabutumwa kaza ndende kubabwira utari bwihane muzabona akaga muzabona ishyari ninde wakubwiye ngo ujye gutera abantu b'imana ubwo we ntabwo ushinzwe kubemeza ibyaha babwira ibya yesu ureke umwuka akora akazi ke amen babwira ibya yesu ureke umwuka akora akazi ke nta mpamvu yo kwirushya kandi igihe ubibwira abantu ntibabyumve buriya yesu yaravuga ati mwebwe ikizabagirira umumaro ni uko umwuka weraza kuko ntabwo muzikashura ariko uzarebe bishopu tujya kuyobora itorero ugasanga kuyobora itorero ni nko gutwara ikibisi cyakonje batiri bantu kigatangira kigapfuna musunike bagabo yego tugende hu bagabo sunika bagabo yego tugende bagabo ugasanga buri gihe turi muri bagabo musunike bagabo turasunika turahenda henda turabyinirira turinginga ariko abantu bafashe imbaraga z'umwuka ntabwo bakenera kwingingwa hareruya ntabwo umukristo wuzuye umwuka akenera kwingingwa ngewe nyambibwira abantu nuzuye umwuka ndi umukatolike ntangira gukora ibyo abakatolike badakora ntangira kubwiriza ubutumwa bakajya bambwira ngo wabaye umuporoso yabo yesu yaratubwiye ngo tujye dutanga ubuhamya tubwiriza abantu narabwirizaga nkajya nipakiza taxi nkajya kubwiriza ntangira gutanga icya cumi na padiri biramutungura njya mbitangaho ubuhamya nkabwira ngewe natanze icya cumi mbibwirijwe n'umwuka nkishyira padiri icyo gihe nahembwaga ibihumbi makumyabiri na bitanu herura ibihumbi bibiri na magana atanu njya kureba padiri ndamwanije gutanga icya cumi tubigenza dute mu gaturika ngo dutange icya cumi ati ntabwo kihawe ati twe tugira ituro rya kiliziya n'ituro ry'umukristo ntabwo nasi umuntu ashaka gutanga icyacuma oya oya yari umuzungu oya oya ibyo ngibyo ntabyo tugira sinzi aho wabikuye oya ni nabisabye muri bibiri oya rero oya oya se njya gutera amahane n'uyu mugabo ngewe imana yambwiye ngo njye ntanga icyacumi namaze no gukorana kontara nayo hari ibyo nayo nayisabiye reka njye ngishyira muri kariya kabogisi ko ntawe uzacyanga nta mpamvu kandi guhera uwo munsi sindabireka hari abantu maze iminsi numva ku maradiyo rero bigize abasesenguzi bigize ibitangaza by'abahanga ngo ibitambo byavuye ninde wakubwiye ko icyacumi ari igitambo icyacumi ni ishimwe ry'imana yatugiriye neza ntabwo ari igitambo ninde wigeze ahabwa n'umutware ntazane indabukirano eh, ngwe twebwe ninde umva reka ariko kubyigishaho ntibiri mu nyigisho yanyu nababwiraga ibyo umwuka yakoze maze kumwakira iyo umaze kwakira umwuka pasitori aroroherwa ndababwira rwose pasitori uyobora itorero ryuzuye umwuka aroroherwa aroroherwa ariko iyo uyoboye itorero ritarimo umwuka uhora uhatiriza usunika uyenda yenda yego bagabo tugende muze bagabo muhaguruke tugende bagore yego basore mu <laughs> pasaje kandagiramo ah, ariko iyo umwuka yaje abantu baribwiriza kuko wumva bitogota muri wowe impano zawe ziratogota ukaza ukabwira pasitori utu ngubu pasitori ndashaka kubwiriza ubutumwa ngewe navuye mu gaturika kimwe mu bibazo nari mfite ni muri iki kabwira padiri ko wagiye untize ikanzu ndeba bariya abantu baba bicaye imbere yawe mwumva nababwiriza oya oya hari imbere hahagarara uwari wanuwe wasizwe amavuta oya oya nkawe ariko se padiri wazantije ikanzu rimwe nkanyeganyeza mwumva ko oya oya niba ushaka kunyeganyeza genda ujye mu wa poroso aha nawe ngo nugize neza ndagiye natungukiye muri angirikani niho madamu yanjyanye k'umugore wanjye hari abagabo ngo badahindurira abagore njyewe wanjye niwe nahindukiriye ndagenda njya muri angirikani nsanga pastori hari hepfo mu giporoso uriya niho natangiriye ndaza ndabwira pastor ni pastor niko nkunda gukora umurimo w'imana ati ukunda iki nkunda gusenga ati ibyo ndabigushinze ati ikindi ukunda ni iki nkunda kubwiriza ati ibyo nabyo bifate kariya gatuti ndakaguhariye ndavuga nti kabisa nibyo birampagije eh, kandi twabonye impinduka eh. kuko iyo iyo wuzuye umwuka ntabwo baguhendahenda iyo wuzuye umwuka uribwiriza iyo wuzuye umwuka urahaguruka impano ntizituma usinzira uba wumva bitogota muri wowe kuko iyo umuriro waje umuriro uragushyushya ukajya wumva bitogota ukumva urashaka gukora ukumva urashaka kuvuga ukumva urashaka gusenga ukumva urashaka kuririmba kuko wuzuye umwuka buri icyatumaga Yesu abitinda we ati ikizabahindurira ibintu uko mwuzura umwuka hareruye hanyuma arangije agiye gusubira mu ijuru ngo arabanza abasobanurira byose abigisha teoloji abaha samari ya yose bakora post graduate burya njye mvuga amasomo bize nyuma yo kuzuka kwa yesu hari amasomo magufi tujya duha abanyeshuri bize bagakora icyo bita ngo ni post graduate abakorera ka post graduate mu minsi mirongo ine erega buriya kwicarana n'umwarimu w'umuhanga mu minsi mirongo ine ushobora kwiga ibyo abandi bize mu myaka icumi abakorera ka post grade arababwira ati ariko mwitonde ibi nabigishije ni ubwenge bwo mu mutwe mugume hano i yerusalemu murindire ibyo data yasezeranije bya bindi yoweri yavuze siko petero yavuze ati ibi ni bya bindi data yasezeranije murindire muzahabwa imbaraga umwuka wera nabazaho hareruya arigendera ntabwo yesu yigeze avuga ku mpano z'umwuka mwarabibonye nta kindi yavuze ku mwuka yavuze ku mwuka w'ubwe kuko yashakaga ko abigishwa be bifuza umwuka wo kwifuza impano ze yashakaga ko bifuza umwuka wo kwifuza icyo tumukuramo aravuga ati mwebwe murindire mubicariye rusarimu bategereje yuko umufasha witwa umwuka azaza hareruye hanyuma ku munsi wa pantekote umwuka aramanuka ndawukunda uriya munsi ngo bari bicaye mu cyumba cyo hejuru barimo kwisengera bahuje umutima ngo umwuka aramanuka ngo haza ikintu kimeze nk'umuriri ngo haza ikintu kimeze nk'ikirimi cy'umuriro ngo kigabanyamo ururimi rw'umwuka rujya kuri buri muntu hanyuma ururimi rwa buri muntu narwo ruragobodoka rutangira kuvuga mu zindi ndimi nshya barasohoka Yerusalemu mu munsi umwe ibihumbi bitatu birakizwa hareruya ariko mwaretse tugasenga ibintu nk'ibyo bikazongera bikaba amana wongera unyeganyeze ijuru rimwe usuka umwuka tubona ibitangaza bikoreka uzi impamvu Yesu yigishaga biriya byose ndarangije yagira ngo tugire inzara n'inyota byo kuzura umwuka ndasenga imana uyu mugoroba ngo we kwibuka ziriya nyigisho n'ingero natanze utahane iki kintu kimwe gusa ngo mana ntahanye inzara n'inyota byo kuzura umwuka nyuzuza umwuka impaguruke ngo ukore kubera ko amagambo ntangirijeho hari muri ruka igice cya cumi na rimwe kuva ku murongo w'icyenda yesu yaravuze ngo musabe muzahabwa mushake muzabona mukomange muzakingurirwa aravuga ariko ngo ninde muri mwebwe hareruya ngo umwana we yamusaba umugati akamuha ibuye yamusaba ifi akamuha inzoka yamusaba igi akamuha akaryanisha murizo cyangwa sikoropiyo ngo none se ko muri babi mukaba muzi guha abana banyu byiza so mu ijuru we ntazaha umwuka wera habamo umusaho hareruye kuko iyo tugize inzara iyo tugize inyota tujyaho Yesu ari twamubwira ngo mwami Yesu dore igihe uko nuzuye umwuka ntahantu ntangirije nasomye igitabo cy'umuntu witwa tore nari nkimara gukizwa urumva nari umugaturika cyitwa komamunereza amakristo ngo wazane ute kuri yesu aravuga ati hari ibintu bitanu ugomba kuzuza aravuga ati icya mbere ugomba kuba warahuye na yesu ubwe ndavuga ntuwowe naramubonye ugomba kuba uri umuntu ukunda ijambo ry'imana nakijijwe maze kurisoma gatatu kandi nihaye intego yo kurirangiza buri mwaka ugomba kuba uri umuntu ukunda gusenga kuko niwo murongo wawe wo kuvugana n'imana nibyo byo nsanzwe mbikora ugomba kuba ukunda abanyabyaha nige nifuza ko bakizwa cya nyuma ugomba kuba wuzuye umwuka eh, ndabona ariko iki ngiki ntabwo nyumva neza ariko angirira neza aravuga ngo kandi muri ibi byose uko ari bine icyoroshye kuruta ibindi ni iki ngiki ngo kuko niba ushaka gukorera yesu ngo genda umwegere umubwire uti mwami yesu ndashaka kugukorera nyuzuza umwuka muheshe icyubahiro hareruye nicaye munsi y'igiti ndasenga hari ahantu nakundaga gusengera hari akantu k'agashyamba inyuma yaho nari ntuye ndicara ndasenga ndasenga ndasenga ngiye kumva numva ibintu byahindutse mba ntangiye kuvuga ibintu ntazi ndavuga ni uko abantu basara rero ubu ngubu ibisazi byafashe biraje ndahaguruka ndekeraho ndagenda nsubiraho mu rugo nkosora amakaye y'abanyeshuri nari mfite ariko nkumva mu bwonko meze neza mva ndi fureshe kabisa natangira kubumbura umuntu najya gusenga nkumva biti bla bla bla bla ariko byanze noneho none none ejo nazajya imbere y'abanyeshuri ibintu bikagaruka urajya ndagenda ngiye imbere y'abanyeshuri ntibyaza mvuga icyongereza nigishaga mva biciyemo ariko ngira amatsiko ndibuka icyo gihe kuwa gatatu wakurikiyeho naje hano i kigali njya ahantu hari hari umugabo wavuye iriya za kabera hari ahantu mu rugo rw'umupantekote wo muri adeperi bakunda kugira amasengesho icyo gihe mu mugoroba ndagenda niyicarirayo niyo nanyuraga ahantu bavuga ubutumwa byaranryoheraga cyane ndagenda yicara umugabo aravuga ati uyu munsi ndabwiriza ndigisha ku kintu kitwa kuzura umwuka abantu bamwe buzuye umwuka bagira ngo barimo barasa ikabaye eh, ugomba kuba ibyo byambaye bikantega amatwi ndicara arigisha arigisha arangira aravuga ati rero muhaguruke dusenge ati kandi uri bwumve avuga ibintu atumva yikomereze nta kibazo ari we yagize naraduduye ndavuga ndadudura ndavuga ndadudura ndavuga hanyuma nayo ndavuga ntabwo rero karabaye ngiye gukorera yesu kandi n'uno munsi sindasubira inyuma icyo nize icyo nize ni ugukundana n'umwuka ngewe ngira abafasha babiri ariko sindi umugabo ufite abafasha abagore benshi ngira umugore umwe n'abafasha babiri umufasha umwe ni umugore imana yampaye umufasha wa kabiri ni umwuka wera kwese yaravuze ngo nzabohereze umufasha ubwo ndabizi bamwe batangiye kuvuga ati he bati wa mugabo araje reka da imana yaduhaye abafasha yampaye umugore imana n'umwuka wera bombi bitwa abafasha abo rero bombi ndabakunda ndabakunda pe kandi koko nabafasha muhaguruke dusenge imana haramagashika santaramagarashankasiya siramagashika sentereranamarashankasente siramagashika sentere turagushimye reka dusenge imana kandi buri muntu wese niyisengere niyo waba waruzuye umwuka kera ntabwo umuntu yuzura umwuka ngo bibe birangiye umugore wanjye twatangiye kuvugana tukiri abafiyanse ariko ubu ngubu ahubwo mbura umwanya wo kumuvugisha kuko uko tumarana igihe ibyo kumubwira biba byinshi kurutaho n'umwuka wera uko ndushaho kugendana nawe hari igihe nicanga mu mwuka wera wareka nkakubwira ukuntu nezererwa uru rugendo twagiranye nkagushimira kuko abantu baraza bakagushimira pasita wigije turafashwa narangiza nkagira umwuka wera niwe rero ujye wihangana ukora umurimo barangiza bakabinyitirira nabwiye abantu nasuraga mu minsi ijije muri amerika bamwe pasita turagukunda n'ubu ninjira hariya hari umwana wamubwira ati pasita turagukunda nshaka kubwira nti ni umwuka mukunda ntabwo ari jyewe usabwira ngo nuzuye amadayimoni mwankunda <laughs> ashwi nimungirire neza muzamura inyota n'inzara ubwira imana ngo mbabarira nintagira n'ikindi nkura hano nta ni inzara n'inyota byukuzura kuzura umwuka wimbwira ngo ko ntari umuvugabutumwa ibisigaye imana izabyikorera izakubwira iki kujurije umwuka uhaguruka ugikore amen sinzi icyo uri busengere icyakora icyo musabye gusengera ni kimwe senga imana ngo ikuzuze umwuka wera turagushimye mwami wacu yesu kirisito umugaragu wawe yohani yaravuze ngo waratubatisha amazi ngo ariko we nuza uzabatirisha umwuka wera ndasengera umuntu wese uri muri iki cyumba reka imbaraga zawe zimanukira aha hantu mwami turasenze ngo ukuboko kwawe gukomeye ucushumure ukingure ijuru nk'uko wabikoze kuri wa munsi wa pantekote ureke aba bantu bose bicaye hano imbaraga z'umwuka wawe wera zimanukira aha hantu zigendagende hagati muri twebwe abavuga mu ndimi bazivugemo abahanura bazahanure ababwiriza ubutumwa bambikwa imbaraga abigisha bibongererwa ubushobozi mana turasenze ngo muri iyi minsi turimo uhembure umurimo wawe suka umwuka wera umwuka wera niwe twaha kugira ngo uzajye ukorana natwe niwe twaha kugira ngo uzajye utura muri twebwe niwe twaha kugira ngo uzajye ukora umurimo turakwinginga turagusaba umanukire aha hantu reka imbaraga zawe zigarukire muri iri teraniro reka imbaraga zawe zigaragare kuri buri muntu reka imbaraga zawe mana ziza ahantu kandi icyubahiro cyawe tukibone tubwirize ubutumwa abantu bakizwe nitwigisha abantu bahinduke nidusenga ibintu bihinduke nidusaba imbaraga zimanuke nidusengera abarwayi bakire ukuboko kwa gukomeye gukora ibitangaza n'ibimenyetso hagati muri twe mana umva gusenga dusengeye aha hantu icyifuzo cy'iki cyumweru manura imbaraga zawe manura umuriro wawe uhembura umurimo wawe uhembure itorero kandi unezeze ubwoko bwawe mu izina rya mwami wacu yesu kirisito amen imana ibaho